百秋武道具店の動画店長小話まだ私が小学生の低学年の頃家族で山にドライブに行きました楽しいな楽しいな前の席にはお父さんとお母さん後ろの席には店長とまだ赤ちゃんだった妹そしてその間にムックとシロという雑種の2匹の犬が乗ってました ムックは茶色くて小さくてムクムクした犬白は少し大柄で毛の短い白い犬でした青空でとても天気がいい山道を1時間ほど登っていってたと思います山の頂上を目指していたので狭い道のカーブが続いていました揺れる車の中で私は少し車に寄ってしまい窓の外を見てみましたそんな時ですふと白の方に目をやると いかにも車に酔ってるみたいでぜいぜいハーハーと呼吸をしています大きなベロはだらんと前に垂れてよだれがだらだら目もうつろです私は自分が車に酔っていたことも忘れある思いが突然ひらめいてしまいました今この瞬間まさにこの瞬間この白の伸びているベロをぐいっと下に引っ張ったらどうなるんだろう こんな考えがふと頭をよぎったのです。でも犬にそんなことをしたらダメだし、私は一旦我慢することにしました。でもその次の瞬間、私はどうしても我慢することができず、車に乗ってぜいぜい言ってる白のベロを思いっきり下に引っ張ったのです。うぎえー白はその瞬間猛烈に車の中で吐いてしまいましたそしてここからが本当の地獄の始まりだったのです なんと横でその光景を見ていたムックがもらいゲロをしてしまったのですうぎえーさらにその2匹のワンちゃんの様子を見て店長ももらいゲロをしてしまったのですうぎえー楽しいドライブは一瞬にしてこの世の地獄となりました皆さん車に寄ったワンちゃんのベロは引っ張ってはいけません気をつけて こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますか今日は、神足のビデオの、ついに3本目、完結編です。今日は、2つの大事なことをお話しします。今日もこれが言いたかった。1つ目、前半では、左足の引き付けのコツをお話します。うまく引き付けができない子、ぜひ見てください。そして後半では、流れで打たないっていうことをお話します。流れで打たないってあんまり聞いたことないかもしれないんですけど、 もうめちゃくちゃ悪い癖多分小中学生の7割から8割ぐらいがやっちゃってる悪い癖の話します みんなこういうことあると思うんだけど、左足の引き付けがうまくいかないとか、遠くに飛べないとかね、試合の時に打っていくのが相手に読まれちゃうとか、すぐ返されちゃうとか、踏み込みが弱いとか、そういうね、いろんな悩みあると思うんだけど、それをね、みんなはね、個別に一個一個直そうとしていってるの。でも、これってね、はっきり言って不可能なんだよね。みんな繋がっちゃってるから。でも、今日の3本目の神足のビデオの流れで打つっていう悪い癖を直せば全部治ります。 本当ですじゃあできるだけ分かりやすく説明するんで今日も聞いてください早速スタートですじゃあまずは早速だけど剣道の基本の足をもう一回見直します右足のかかとに左足のつま先が来るようにまずは足を作りますこれが基本だよねでもしよかったらスマホで見てる人はね一緒にやってみてください絶対勉強になると思うじゃあステップ1 ステップ1は右足を動かしたのと同じだけ左足も動かします例えば右足これだけ動かしたら左足も 同じだけ同じだよね同じだけ引きつけます動かしたら同じだけ引きつける動かしたら同じだけ引きつける同じだけ引きつける同じだけ引きつけるこれがまずは基本ですこれできるよねじゃあ次はちょっと難しくしますよステップ2は大きい足大きい足小さい足小さい足大きくても小さくても同じ距離動かすことはできますか大きく出したら大きく引きつける 大きく出したら大きく引きつける小さく出したら小さく引きつける小さく出したら小さく引きつけるこれがステップ2ですこれはできますかじゃあ最後ステップ3ですね一緒にやってみてくださいステップ1とすごく似てます 同じ距離、右足出したら、同じ距離だけ左足を詰めるんだけど、今度は、ステップ3では、ゆっくり右足、前足を出したら、反対の足はさっと引きつける、同じだけ。今度は、ゆっくり左足を下げたら、右足をさっと引きつける。ゆっくり早くゆっくり早くゆっくり早くゆっくり早くできますかこれ。これできるかな できないよね難しいよねこれねゆっくり早くって難しいもんね大体みんなこの辺でおやおやってなるんだよねゆっくり出して早く引きつけるゆっくり出して早く引きつけるこれがねできないのよなんでかこれ実は足の動かし方じゃなくて立ち方なんですよコツがあるのは立ち方にコツがあるのこの立ち方のコツっていうのはね かかとにあるんですえー、かかとはちゃんと上がってるよ大丈夫だよみんな思うでしょそうみんな言ってるの左足のかかとでしょ僕が言ってるのは逆右足のかかとなんですできない子の足っていうのは右足ね右足のかかとが床にベターってついちゃってんのよでこのかかとの上に足の骨があるでしょ足の骨でこうやって立っちゃってるのねこれ骨で立つって言います えー、右足のかかとはくっつけろって教わったんだけど、もうちょっと聞いてね。右足のかかとはつけていいんだけど、つけていいんだけどつけないんですよ。どのぐらいコピー用紙1枚分つけるかつけないかでつけといてもいいよって話なの。これはどういうことかというとね、さっき骨で立つっていう話をしたんだけど、それは、例えばコンビニとかでこうやって漫画とかね、立ち読みするときに、こうやって立つ時のこの立ち方なんですよ。この立ち方。こうやって立つ時の。この立ち方。これ、 骨で立つ立ち方もう一つはねこれじゃないの縄跳びしてる時の足みたいにここに足があるんだけどねこの辺で立つのこの辺の筋肉で立つの筋肉でまあ言っちゃうとここバネなんだけどねここに足のこのバネで立つの筋肉で立つの縄跳びの足ってここの筋肉でこうやって飛ぶじゃないこれを縄跳びを骨で立ったらこうやって飛んでるようなもんなんだよね ここの筋肉で飛ぶでしょ筋肉で飛ぶでしょだから縄跳びの足でさっきの動きやってみてかかと両方とも上げてやってみて一発でできるから筋肉バネで右足を立つようにした瞬間さっきのゆっくり早く引きつけるゆっくり早くつけるっていうのができるようになるんだよね じゃあいよいよ後半ですね。ここからよーく聞いてください。ここからが本題ですよ。左足が流れる打ちっていうのがどういう打ちか。まずは悪い例を見てください。 どう違い分かったこの流れで打つっていう足の悪い癖直し方は後でやるから後でやるからとにかく今は自分の足がどっちになってるのか今度スローモーションでいくからねゆっくり見てください分かりやすく説明します まずは良い例ですね。右足一歩入って、左足を引きつけたら、ほら、矢印の位置で左足を止めて、そこで踏ん張って、右足でドーンと打ちます。左足の位置は止まります。次は悪い例ですね。右足入って、左足、矢印の位置で、あれ止まらない止まらないどこまで行くのこれが流れで打つというやり方です。 まずは良い例ですね、右足一歩入って左足を引きつけたら、ほら、矢印の位置で左足を止めて、そこで踏ん張って、右足でドーンと打ちます。左足の位置は止まります。次は悪い例ですね。右足入って左足、矢印の位置で、あれ止まらない止まらないどこまで行くのこれが流れで打つというやり方です。 次は手ですね。右足を出して左足を引きつけた瞬間っていうのはまだ手元は上がってません。左足を引きつけて、そこから振りかぶります。ほんと一瞬のことなんですけど、引きつけた瞬間っていうのは手元はまだ上がってないです。次は悪い例ですね。右足を出して左足を引きつけるときにもう手元が上がってしまってます。まだ左足を引きつけてる途中にもかかわらず手元が上がってしまいます。 それでこの直し方なんだけどこれ実はね超簡単なんですよ これは体の動きを変えるっていうんじゃなくて、こっち、意識、考え方をちょっと変えるだけなんですよ。その意識を変えてやるっていうのは、普段みんな稽古してるところでね、切り返しでも基本しでも何でもそうなんだけど、必ず遠間から一歩入って、そこから打ってるじゃない。一歩入って打つ、一歩入って打つ。これはもう何度も聞いてるから、これが繋がっちゃってんだよね。繋がっちゃってるの。一歩入って打つ、一歩入って打つになっちゃってるの。これを、 一歩入るっていうこの入りの部分とその後の内の部分この一歩入っての間にスペースを入れようよここちゃんと分けてやろうよってことなんだよね一歩入って0.001秒でもいいからピタッと止まるそこから大きく振りかぶって面と入りと内を必ずちょっとでいいから分けるんだっていうことだよね意識を変えてやるだけだから今日の稽古でいきなり上手になるんですよ ってればできる。知らないとできない。意識を変えてやる。それだけなんです。ここからはちょっと難しい話なんだけど、一歩入ってピタッと止まる意味っていうのは、一つは左足の準備。いつでも打てる体勢になろうよっていうことなんだよね。よく多分先生から言われてると思う。いつでも打てる体勢になりなさい。いつでも打てる準備をしなさい。これは一歩入って左足をピタッと添えとくってことなんだよね。もう一つは、 これ本当にね、6段、7段、上の方を目指してる人はぜひ聞いてほしいんだけど、この入りと打ちを分けるっていうことで、ここにね、ためが生まれるんですよ。つなげないってこと。一番最後になったけど、今とても大事なこと言いました。いつも講談社の先生から、打つのが早いとか、ためがないとか、もっと我慢しろとか言われてる人、見直してください。みんなみんな、入りと打ちがつながってますから。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ